اسمي أولغا بعد أن أسلمت أصبح اسمي فاطمة ولدت في أوكرانيا وكبرت فيها أولا سأحدثكم عن عائلتي والمحيط الذي عشت فيه عندما كان عمري ثلاث سنوات تزوجت أمي برجل مسلم وأسلمت أمي بعد زواجها جدي وجدتي كانوا ضد زواج أمي برجل مسلم وإسلامها بعد ذلك كان بين أمي وأبويها مشاكل كثيرة بسبب الظروف السيئة في العائلة عشت عند جدتي لفترة قصيرة عندما كنت صغيرة كنت أتساءل كثيرا عن إسلام أمي وموقف جدتي من ذلك أما جدتي فكانت دائما تسيء الإسلام أمامها كانت تبذل كل جهدها لتبعدها عن الإسلام كانت تريد أمي أن أصبح مسلمة كانت دائما تحدثني عن الاسلام وانا ايضا كنت اقرا كتبا عن الاسلام كانت تناديني امي لكي اذهب الى المسجد معها في رمضان أما أنا فكنت أردها لأني كنت أعتقد أن أشياء سيئة تحدث هناك السبب في تفكيري بتلك الطريقة هي جدتي جدتي كانت ضد الإسلام وزواج أمي جدي وجدتي كانا يقولان لي أن الزواج برجل مسلم هو الأسوأ على الإطلاق تقول جدتي أن الإسلام منظمة إرهابية لا يوجد شيء جيد في الإسلام فقط الظلم كانوا دائما يحاولون إقناعي بأن الدين الإسلامي دين سيء في بداية رمضان أمي كانت تدعوني إلى بيتها للإفطار ولكني كنت أخاف من جدتي فكنت أقول لها لا أستطيع لأنه على حسب أقوال جدتي فإن الإفطار هو مكان لاجتماع الطائفيين عندما كنت في السن السادسة من عمري كانت جدتي تأخذني إلى الكنيسة دون إذن أمي لأجل العماد أو المعمودية في ذلك الوقت لم أفهم ذلك عندما علمت أمي بذلك لم تقل شيئا لأنها لم ترد أن تتشاجر مع جدتي ولكن موقف جدتي لم يمنعني من قراءة الكتب عن الإسلام وتعلمها يا للأسف لقد تربيت في بيئة مثل هذه كنت أحزن من جدالي ومشاكل عائلتي عيشتي في مثل هذا المحيط كان صعبا بالنسبة إلي أريد أن أقول لنفسي أنا محظوظة جدا لأن هذا المحيط ساعدني في اختيار القرار الصحيح لقد أخذت القرار الأقرب إلى قلبي قرأت الكتب الإسلامية والنصرانية وقارنت بينهما كانت لدي فرصة لكي أتعلم كلا الدينين وأرى الحقيقة بنفسي قبلت الإسلام في سن الثانية عشر قبل تلك الفترة كنت أقرأ العديد من الكتب الإسلامية لقد عرفت أن الإسلام هو الدين الصحيح وأنه أعلى من اليهودية والنصرانية لقد قررت أن أصبح مسلمة من كل قلبي والا احدث احدا حتى لو كانت امي لمده قصيره بعد اسبوعين اخبرت امي باني اريد ان اصبح مسلمه تعجبت امي واندهشت من ذلك وتاثرت كثيرا وقالت الحمد لله بعد ذلك اخبرتني بانها دعت لي في ليله القدر بان اسلم لم تكن تدري بانه سيحدث بسرعه واخبرتني ايضا بانها كانت تدعو لي بان اسلم في العشرينات من عمري لكنها فرحت باسلامي مبكرا اسلامي كان بسبب الكتب التي قراتها وايضا بسبب تاثير امي علي زوج امي المسلم كان له تاثير ايجابي علي زواجه من أمي التي لم تكن مسلمة ومعاملته الجيدة لي بالرغم من أني لست مسلمة كان مؤثرا حقا عندما أسلمت كنت أحس بالراحة والطمأنينة وكنت قد تأكدت من نفسي بأني سأداوم في إسلامي